Ciao a tutti ragazzi! Che ore sono sporchi. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Uh, ho cambiato postazione perché nell'altra stanza c'è decisamente troppa luce, c'è troppa luce e io già sono pallida di mio, se mi ci metto anche di fronte a una finestra dove c'è troppa luce che arriva, finisce che non mi vedete più. Uh, quindi ho deciso di filmare oggi qua, quindi se vi piace di più questa postazione magari proverò a filmare qui, se no continuerò nell'altra stanza. Comunque oggi volevo fare un video uh, su, perché stavo guardando prima un video di, di, una ragazza che stava facendo una morning routine, una roba del genere, e ha una, una certa... Um, Uh, fa, fa, il, suo trucco, bla bla bla, e una certa prende tipo degli occhiali se li mette io pensavo beh magari sono i suoi occhiali cioè non, pensato a questa roba poi e inizia a dire ah questi occhiali li ho presi da Urban Outfitters quindi se volete costano tipo 20 dollari gne, gne, gne. e lì e lì non ci ho più visto you're dead to me, look. oggi volevo fare un video su i disagi che le povere persone che portano gli occhiali hanno ogni giorno della loro vita iniziando con queste persone che mettono gli occhiali da vista per finta. Oh, uh, sì, ma sono finti, io vedo benissimo, e solo che vi odio, quindi... E non parlo di quelle persone che li mettono per finta una volta ogni due anni perché, non lo so, per un motivo o per l'altro. Io parlo di quelle persone che lo fanno per moda, che pensano che mettere degli occhiali finti li farà sembrare più fighi e più intelligenti, bla bla quando in realtà no, cioè no, se dice a qualcuno che hai gli occhiali finti, soprattutto se lo dice una persona che porta veramente gli occhiali, eh, preparati a morire lentamente. La seconda cosa eh, terribile delle persone che portano gli occhiali è principalmente eh, svegliarsi al mattino e vedere così. Buongiorno mondo! Mm, wow! Mm, non vedo un cazzo. Bene, ok, perfetto. Dove, so, dove sono i miei occhiali? dove, dove sono i miei occhiali? Io eh, vivo con il mio ragazzo e al mattino principalmente la prima cosa che faccio è mettere gli occhiali perché non vedo una cippa. Io non vedo né da lontano né da vicino. Quindi praticamente ho tutte e due le sfighe, non ho solo una che non vedo da lontano, non vedo da vicino, ho tutte e due, ecco. Eh, infatti mio amoroso mi prende per il culo ogni tanto e mi dice ah ma vedi la mia faccia, oh, oh, oh, ti ammazzo, ti ammazzo. Eh, quindi sì, principalmente eh, vivere con una persona che vede perfettamente, è un fastidio enorme. Cioè, io quest'anno ho cambiato gli occhiali ben due volte, non una, due volte. <laughs> La mia vista quest'anno è peggiorata tantissimo, eh, è stato, probabilmente è stata a causa del lavoro che ero sempre di fronte al computer, a causa della mia tesi, che sono stata tipo tantissimi mesi a scrivere la tesi, sul computer ed ero sempre lì e il mio sbaglio è stato di portare sempre le lenti a contatto quando ero di fronte a un computer. Non fatelo, imparate dai miei errori così evitate di spendere mille dollari per cambiare gli occhiali di nuovo. Mm. Quindi usate sempre gli occhiali, per quanto siano fastidiosi, usateli. Bene. Un'altra cosa che è fastidiosa è quando leggi e o guardi un film o una qualsiasi cosa e cerchi di mettere in una posizione comoda ma gli occhiali te lo impediscono. Eh, che in realtà succede sempre, sempre comunque, uh, e quando passi, soprattutto in inverno, quando passi dal caldo al freddo, e ti, si affusca, e ti offuscano gli occhiali, praticamente non vedi più una cipa per tipo 10 minuti, oppure anche quando cucini, quando bevi il tè, quando mangi, sì, insomma, insomma sempre, cioè i tuoi occhiali si offuscano sempre a prescindere perché, perché ti odiano. che è buono per pulirti gli occhiali perché io ho sempre con me la mia bottiglietta spray con il piccolo pannetto per pulire gli occhiali ma non ce l'ho sempre che magari sono, non so, a fare la spesa o robe del genere voglio pulirmi gli occhiali e mi ci trovo che sto indossando una cosa del genere tipo questa che è inutile per pulire gli occhiali quindi uh, eh, fai solo peggio Fuck it all, cosa e quando decidi devi decidere se vuoi gli occhiali da vista, ovvero vedere, o gli occhiali da sole, ovvero eh, ripararti da sole. Ok, puoi mettere le lenti a contatto, giustamente, eh, però io sto cercando veramente tanto di evitare le lenti a contatto quest'ultimo periodo, per appunto per il fatto che la mia vista è, è peggiorata tantissimo negli, ulti, negli, ultimi mesi e ho deciso di indossare quasi sempre gli occhiali, quindi quando c'è il sole fuori che qua in Canada di solito c'è anche c'hai la neve e c'è il sole addirittura, quindi devi un po' decidere cosa vuoi fare della tua vita. Ok, sì, perfetto. Questa è la soluzione perfetta. dire alle persone che ogni giorno tirano fuori nuove montature, nuove cose, nuove invenzioni, per favore fate degli occhiali con i tergicristalli perché è molto utile durante le pioggia e io lo apprezzerei tantissimo e sicuramente li comprerei. Grazie. Quindi ragazzi questo è tutto, uh, spero che vi siate trovati d'accordo con me, sicuramente le persone che portano gli occhiali si troveranno d'accordo con me. Se non portate gli occhiali, beati voi, vi invidio tantissimo e veramente vi odio, però eh, sì, dovete capire che i disagi di chi porta gli occhiali sono sempre molteplici, dal spendere tantissimi soldi al eh, avere sempre tutti questi disagi che ho appena nominato, al eh, voler morire male perché non vedi una cippa nella tua vita e quindi così. Uh, quindi ci vediamo la prossima volta, ciao!